så den är så fet undrar hur fort den går! Ja, vet, jag vet inte riktigt. Jag har någon tidszon här nere. Så det, jag ser, man hör ju hur fort den går. Men den har inte helmeten om allt. Helmet? Hell no! No, I have ja, Visa own. nu, visa! Don't you see? I'm a viking. Yeah. I love you man! Gasa, gasa, gasa! Gasa! Okej, okay, nu kör vi! Alltså, Det går inte alltid riktigt som man tänkt sig. Se därför till att vara rätt försäkrad när du reser utomlands. Ta del av UDs reseråd på Facebook. Trevlig resa!